assalomu alaykum assalomu alaykum do'stlar mana farruh media ikkinchi e, o'yiniga start bergan albatta glavniy prizlar mana shu farruh media assalomu alaykum yaxshimi tinchmi salom ishlar bilan charchamasdan mana ikkinchi rozgirishga start berdik do'stlar hali hech kimda yo'q skuter qo'yyapmiz jigarlar mana qarang ko'ryapsizmi glavniy priz glavniysi do'stlar e, nima deymiz общий belga kelamiz belaylikliga ikki dona bileti biletini narxi 1000 rubldan ta priz 1000 rubl emas 500 rubldan 500 rubldan 2 dona bileti 500 rubldan hozir bir yuzi to'qqizta bilet ketdi xullas to'qson bitta bilet qolgan 91 bir dona bilet qoldi bir yuz dona ketdi bir ta bilet qoldi bir yuz qirq to'qqizta ekan ta bir yuz qirq bilet qolibdi shu skuter o'yinida tv sukuti yangi vebskasi yil necha? 2021. 2021 yil kim agar YouTube olsa osh bo'lsa mana qo'lini qo'li loqmada o'zini olsa o'zi yangi 2021 e, ham pedal bilan ham benzin o'zi beriladi pul berilmaydi o'zi beriladi ha o'zi beriladi puli deyapti ko'plar ikkinchi ko'tarib beradi do'stlar nima deymiz hammaga omad birdek omad e, agar laji harakat qilamiz laji bo'lsa shu chorshanba yana bugun e, dushanba dushanba bo'lsa chorshanba kunigacha final final o'yini bitta skuter qo'yganmiz prizlarni gapirib o'ting bitta skuter glamsi ikkinchisi halalinik стиральный mashina uchta mototsikl smart televizor qog'ani pul konvert o'nta bir yuz ellik somonliq o'ttiz to'rtta yuz somonliq pul konvert bo'ldi bitta xolodilnik bitta stiralni mashina stiralni mashina uchta televizor uchta televizor o'ttiz ikkilik smart o'ttiz ikkilik smart bitta bitta главный minovi главный bo'l keyin bir yuz ellik somonlik o'nta o'nta bir yuz ellik somonlik o'ttiz to'rtta yuz somonlik o'ttiz to'rtta yuz somonlik do'stlar ajab emas prizlar ellikta priz ikki yuz ellik dona bilet besh yuz rubl hozir tashlang, hozir mm, biletini olingizlar chorshanba kungacha finali inshaalloh tugasa nasib bo'lsa biz e, Moskva boramiz niyatdamiz bir haftaga borib kelishimiz va shu chorshanba kuni ham shu o'yinni chiroyli qilib o'tkazib keyin uchinchi o'yinga nasibsa start beramiz sizlarga Kanal like'ni bossangizlar Sayfin Sayfin kanaliga, Farq Media kanaliga kelganlar. Unda obzorni tutamiz. Nasib video obzor. Qizg'ina bo'lsa ham. Operator Farux Media.